не нажимай. Ставим лайки, чтобы ставили лайки. Ставим ну, лайки, чтобы ставили лайки. На фотке ставь лайки, чтобы ставили нам лайки. Ставим лайки, чтобы... Ставили лайки. Внимание! ставим лайки, чтобы ставили лайки на любом видео или на фотке. Ставь лайки, чтобы ставили лайки. Ставим лайки, чтобы ставили лайки. Ставим лайки, чтобы ставили лайки. Ставим лайки. Кассель, Одна биби. Ставим лайки. Что вы ставили лайки? Тихо, тихо. Извините, одна перебивочка. Дизлайки нельзя ставить людям, особенно группе войне. Пон понятно? Да, снимай. Да, нам понятно. Ставим лайки, а не дизлайки. Большие лайки. Чтоб ставили большие лайки. Ставим лайки, чтоб ставили лайки. Одна перебивочка. Казар, одна перебивочка, извините. Я сейчас на вельке буду сниматься и тоже буду петь песню «Ставим лайки». Стоп, поставили лайки. Не ставьте дизлайки. Ставьте лайки, чтобы ставили лайки. У, у, у, у, у. Ты обещаешь ставить лайки, чтобы ставили лайки? Ставим лайки, чтобы ставили лайки. Касса, еще давай. А, еще. Одна бибичка. Мы будем сейчас еще как там а, бросать мяч. мой брат умеет очень высоко. До луны прям. Я иду, я иду по улице, говорю мужику, ты ставил лайки, чтобы ставили лайки. Кассер, плохо было. Лайки, чтобы ставили лайки. Давайте еще. Одна перебивочка. Мы сейчас. Мой брат сейчас будет опять кидать до луны. Представляете? Так, снимаем на брата фонарик. На брата. Ставим лайки. Зачем ставим лайки? ставили лайки. Идемте. Зачем ставим лайки? девочкам. Мы сейчас, мы сейчас будем снимать карусель. Ставим лайки. чтобы, чтобы, чтобы ставили лайки. лайки. У -у -у. Не ставим дизлайки, ставим только лайки. Удупавимся и говорим мужиков. Сам смотрите, какая красивая луна сегодня. Сегодня падла, панлану... Как это? Пала... Луна, нет, не сегодня. Да, ну, давайте сегодня. Ладно, я иду по улице и говорю мужику, ставим лайки, чтобы ставили лайки. Ты ставил лайки в своей жизни. Но ну надо не ставить их просто на фотках. Надо ставить, чтобы ставили лайки. Страшилки. Зачем ставил лайки? Страшилки. Страшилки. Нет, не перебивай. Чтобы... Спасибо. Ставим лайк, чтобы ставить Пока. лайки. Ладно, оставьте немножко батарейки Клонюсь. велика, Все целую. Мама, ты можешь чуть-чуть отъехать? Пожалуйста. Давай, едем, едем. А, ну, блядь, что такое? Ты можешь поддержать? падал мне камень уже, чуть не разбились. Бедненькая. Ну, ее не падай, не падай. Да. Так дорогу знаешь? Куда? А? Дорогу знаешь? А, нет. Ну ладно. Прямо так. и направо. На дорогу не надо уезжать. А Прямо и направо уже наш А право это где? Ой, ну я сейчас опять нападет ваша русской базы фашисты. Почему-то ну они тоже хотят нас убить, когда мы едем на нашу власть. Так, я знаю. Это я видела. Я доеду до дома, вам все и скажу. Ставим лайки, что вы ставили лайки. Ух, ух, ух. Ставим лайки, что вы ставили лайки. Ух, ух. Ставим лайки, что вы ставили лайки. Хотите, я вас почти доехали. Вот наш дом. Очень близко к площадке, помните? Мы там снимали куличи. Помните? Я чуть не подбил Знаете? Ну доехала. Ничего, холодная погодка, да? Знаете, я так ехала на велике так ждалась. Так, сейчас я маму отцу позвоню. Открывай, это мы пришельцы, хотели тебя съесть. Это мы комарики на воздушном шарике. шарики, нам слышим шарики, мы пришельцы, марсоленцы. как рука заболелась, там видите, какая рана. Вы знаете, вы, вы знаете, завтра... Вы знаете, Завтра будет зима. Я так люблю зиму. Когда ты не видел зиму? Там Каспер. Да, Все, плати вот так. Нет, не надо воруй, мне нужно родные прицепить. Да, Завтра будет зима. Мой день опять. Так, перебивка. Ладно, мы просто нужно идем домой.